Nimmst du das Angebot an? Damals habe ich viele Fehler gemacht. Oft habe ich gesiegt. Doch bin ich zu oft gefallen. Ich hatte sie unterschätzt. Ich war unvorsichtig, impulsiv, unkontrolliert. Doch jetzt ist die Zeit reif. Mein Training hat sich voll und ganz ausgezahlt. Ich habe ein komplett neues Level erreicht. Und nun habe ich die Chance bekommen, das unter Beweis zu stellen. Unter allen wurde ich auserwählt. So werde ich mein Ziel näher kommen. Ich nehme jede Herausforderung an, komme was wolle. Ich bin bereit. Es ist an der Zeit. Ich kehre auf das Schlachtfeld zurück.